गो रे जग्गू कहाँ जा रहा अरे अरे गंदी लोकेशन मतलब इतनी सेक्सी गंदी बोलती सेक्सी बोलना था गन <laughs> फाइट गंदी वाली क्यों लेने भाई हाँ। भाई कुछ नहीं है फंस गया मैं आ जाओ आ जाओ मैं शेक के अंदर बैठा हूँ वो चलो कोई आके मेरे हम्म। वहां से भाग के आ जाओ हेल्प मी गाइस ये और सामने से जा रहा है मेरे मैं शैक में लेटा हुआ है मेरे आगे सामने बंदे भाग रहे मेरे आ रहे आ रहे शैक में आ रहे नहीं मता मता मता गया गया गया गया गया ओ भाई नो क्या हो मैं कर रहा हूँ किधर तो इधर खड़ा है मेरे एक एक मेरे यहाँ पे पीछे की तरफ खड़ा है शेक के पीछे औ, और एक यहाँ पे खड़ा है इस बिल्डिंग के यहाँ पे दो है एक यहीं पे खड़ा है जस्ट और के पीछे दोनों शेक के पीछे आ गए पता है मुक्के मारो ना जाके नहीं नहीं नहीं किधर की साइड को है बताओ ना चेक के पीछे चेक हाँ, के पीछे चेक के पीछे हां मैं आगे जाऊं बम फेंक मार रहे हैं बहुत मार रहे हैं फूट गए फूट गए दोनों फूट गए एक को अंदर ले ले तो एक को अंदर ले ले तो मिल जाएगी इस सोच रहा हूं कहां से निकला है मेरे मर जा मर जा मर जा मर जा बंदा आ रहा बंदा आ गया भाई इसकी माँ की चुप भाई बंदा ले गया सारे पीछे बैठे रहते यार दिन रिलोड नहीं थी यार अब तो मेरे को तीन जागो कहा थी तुम तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं मैं सो रहा था पीछा हम्म। ना छोड़ूंगी तू जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे ही आऊंगी बंदा है ये ना मेरे पास अच्छा नॉक है हां इसी ने मारा था ना इसको अभी क्लस्टर को क्लस्टर को अरे भाई क्लस्टर ने क्लस्टर मैंने नाम खराब कर दिया कोई मेरे को क्लचर क्लचर बोलता है कोई मेरे को क्लचर बोलता है भाई ने तो पूरा नाम बदल दिया क्लस्टर आओ ब्रो ब्रो मर बंदे मर जाएंगे आधे लड़के ही ले आएंगे तो वहां पे पोस्टमा बनी कर दिया पुश मैंने घुस गया मैं बंदों में रुको रुको रुको रुको आ गया मैं किधर बंदे पुश के जैसे आ रहा है पता नहीं फायर इधर से आ रहा था फायर हीरे ब्लू हाउस रुक जा क्लोज खेला है उधर हाँ, अरे नहीं जा रहा नहीं जा रहा किधर है मैं करो ना हमारे क्लोज भी बंदे मैं रुक के आता हूं मैं तो पहुंचूंगा भी नहीं मेरे को लग रहा पेटी बनेगी मेरी ब्लू की छत पे है क्या अरे भाई ब्लू की छत पे ब्लू की छत पे करना मत करना मत करना मौली है मेरी देख और है तीनों के तीन नोक आ जाओ आ जाओ मार दो मार दो फिनिश डालो एक और नीचे नीचे घुमाएगा नीचे और नीचे घुमाएगा तो मैं बस फिनिश कर दूंगा जो भी बजाया I got supplies. मेरा एक और किल पड़ा है ये सामने वाले व्यू में घर बंदे हैं ना हम्म हम्म। बम बम नहीं किसी पे साला मुंडी तो दिखाए कोई चला चला भागो भागो मुझे लोकेशन बढ़िया किधर किधर चलाया Watch out. Blue, blue. मेरे दे दिस कहां से कहां से अरे फूट गया एक और फूट गया जाओ जाओ लास्ट बचा लास्ट तुम जाओ तुम जाओ डॉक्टर भाई तुम जाओ लास्ट बंदा awesome awesome एक ही बचा भाई कहाँ जा रहे थे जल्दी में मोटर होगा भाई वेट रोड का सीन मार गई दोनों सारे नौके सॉरी Watch out. एक छत पे चढ़ा हुआ थक गया मैं इस पे मेरे क्लोज आया कोई हम्म। हां ऊपर आ रहे हैं बॉट जी आए थे बॉट है यहाँ पे चले यहाँ पे ही बंदे अब नहीं उधर बंदे हैं लेफ्ट में इधर इधर इधर ये वाली बिल्डिंग है ना थ्री बिल्डिंग्स उधर भी बंदे हैं पीछे से मारे left left left left C building जाना है टीचर्स डेंजर अहेड ये लोग यहीं उतरेंगे नॉक थे सारे नहीं नहीं प्लेन पास नहीं आएगा यहाँ पे थोड़े बहुत तो कोई आएगा आएगा तो हाँ बस तो पीछे लुमड़ी लुमड़ी में चल आ रहे बंदे आ रहे बंदे आ रहे कहाँ से यहाँ पे ब्रोकन वॉल चलो चलो it is अरे नहीं ब्रोकन से अरे नहीं यहाँ से एंगल होता है क्या तीन मिल गया उसको तो अरे भाई नौ केयर दे रहा है मेरे आगे कोई नहीं तेरा रिकॉल है इसमें नहीं है जग्गो ओ जग्गो जाना ये क्या जग्गो है यार ये हो गया रे हो गया मेरा हो गया दो है पुश कर रहा है मौली की पड़ी उनको दोनों लोग दोनों लोग आ गए दोनों लोग पीछे से पड़ गए उनको अच्छा अच्छा जाओ जाओ मेरे को चिंता आप ओपन नहीं है ये पीछे से क्या भरा हुआ मेरे कहां से कहां से दे दिया डेंजर अहेड कवर दो नंबर सर हो गया ऑलरेडी ये तो नॉक नहीं इधर ही दे दो रेफ एक ओपन में रोक पड़ा है इधर इसको फिनिश दे दो डेंजर है डेंजर है और अरे बंदे अरे बंदे किसे देना वो एक ऊपर आ गया भाई फायर करो ना फायर करो ना कोई फायर करो ना एक दो करो ना फायर अरे यार यहीं पे बैठा है यहाँ पे राइट में बैठा है कूद गया बैठे बैठे और दूसरी बिल्डिंग दो है इसमें टेरिस किधर है अरे भाई क्या हिट होता भाई मेरा किल पूछ हाँ, चलते चलते तो सर दोनों बंद हो गए रात ही उठा फायर आ रहा इसमें एक तो छत पे चढ़ा हुआ है वॉच आउट नेट बॉल ही नहीं है छत वाले को लेना एंगल है तो छत वाले को ले सकते हैं थोड़ा चेंज करना पड़ेगा पोजीशन अपनी करूं क्या मैं आ रहा हूं इस बिल्डिंग में सारे जागो उसके साथ रहना तू छिप के चल जा तू मैं क्लोज के साथ रह रहा हूं यार क्या कर रहे हो जाओ नहीं ना भाई जाओ तो इनके मुंह पे स्मोक डाल के खुशी डालते हैं तो सारे फ्लोर पे स्मोक डाल देता हूं एक एक छत वाला नहीं दिख रहा मेरे को पता नहीं किधर है छत वाला भाग गया होगा अब स्मोक कर दिया तो कुछ करते हो रुक जा ना रुक जा हमें इधर इधर से हाँ, हाँ। क्या बंदे थे बे मैं डीपी बोले तो पता नहीं क्या ही मार दिया मेरे टेढ़ा भी का ओके <laughs> उसका रोम तो तो फट गया होगा तो मार दिया इसको वहां से <laughs> बंद होने वाले मैं लेट गया था फिर अपने आप ही खड़ा हो गया टेढ़ा सब चलो चलो Excellent work. Jago. Hello. I'm Jarin. I'm being surrounded. कहाँ पर बैठोगे जागो भाई? मैं तो एक ही जगह बैठी है बस बैठने को अगर कंफर्टेबल हो तो जाग जाएगा अगर वो एक जगह पे बैठ गया तो Help! I'm being surrounded. <laughs> ओके बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे करवा दो तो सीधी लगा दो दीवार पे लगा देंगे तो तो गाड़ी जा रही कहां पे अच्छा। कहां पे आ गई वो कवर में आ गई किधर है बोलो यहाँ सामने है नहीं सामने सामने ये बग्गी वाला हमारा वो तो मैंने घरों पे तो नहीं है भाई मेरे को किन घरों पे ही है मालूम है किधर है ये घर के अंदर कौन से घर में रेडी कर रहे हैं जा रही है लोग ठंड हो रहा है बंदे सुन तो दोनों बारे भाई बच के गए तो चलते ना यार यहाँ से छोड़ो निकलते हैं नहीं आएंगे ना लोग रिकॉल होके ये नहीं आते वो लोग को ढूंढते हैं अरे नॉक नो जी भाई लो यार दुकान कौन जाएगा कैमरे दोनों ना नाम इतने इतने प्री क्यों है कि मुझको नाम अच्छा, पढ़ना मुश्किल लगता है पता है अच्छा, अच्छा, दो तो वही बोल रहा हूँ पंद्रह में आ रहा हूँ वो गाड़ी ऊपर बंदे ऊपर हैं उड़ा दूँ उड़ा दूँ मतलब सीधी मतलब सीधी मतलब यहाँ पर यहाँ पर उड़ा दूँ उड़ा दूँ खत्म भाई किल नहीं आए भाई सब किल चोरी हो गया लगे तो सारे की जिंदगी में मेरे को खुद नहीं मिला है कि किल मिला सारे रैप्टर भाई ने चुरा मेरे से भी एक ही आया है <laughs> वो भी नौ कोला सुराया किसी का मैंने चल निकलते हैं यहाँ से यहाँ बहुत ही देर रुकना अच्छा नहीं है ऊपर में अरे मैं तो उड़ाता पूरी गाड़ी फुल एकदम मेरे ज्यादा किलो जाते ना मैं छोड़ दिया जाता हूँ और पटनोट टॉप ले है सर क्लोज लॉक होंगे बंदे बंदा नंबर नंबर ये वो ये वो ये इसको इसको बंदे बंदे बंदे में दबाए कौन नंबर चोद यार भाई क्या बंदा है यार तू नंबर मैंने ये भी 2 मिनट सबर नहीं हैगा मार नहीं भरावा तू स्वाद बन गया बुला भाई मुझे ये घर में तो कम हो गया हजार दिन क्या खा लिया मैं भी चलो चलो कम हो गया वापस तो अच्छा। वापस एक बार घुमाना वहां पे तो शायद होंगे रिकॉल तो लेंगे पूरे रिकॉल तो होने चाहिए बंदे मार से रिकॉल एक बार गाड़ियां तो सेम ही खड़ी है वो पहले भी खड़ी थी बस जेडे रिकॉल होए होंगे हम्म चलो तो ये असिस्टेंट सकते जा रहे चार से नहीं रोज रोज आके ले लो रोज होंगे फ्यूल भी नहीं अगर रस्ते जो गड्डी चकते हैं फ्रेश ओ खड़ी सामने डाल में से बहुत चलने के अभी तक क्या पूछता रोजो कॉल रिकॉल पे होंगे मेरी गाड़ी गुड़ी आ रही है क्या नहीं ये गाड़ी उठाते हैं ना ਬੰਦੇ हो सकते बंदे ਰੋ ਸਕਦੇ अरे माँ कसम बैठ क्या ही चुरा रहे हो क्या चुराया भाई ये मेरा तो सही दो है लेनी पड़ेगी घुस के भेज नॉक करके देखते हैं देखते तो सही किधर है एक बंदा कितने हैं दो हैं दो हेड पर है अबे मत आना यार कौन है आगे बार बार आ रहा चार number Get in the get in the car. There can only be one winner. Let's go. Let's go. चाहिए थे क्या तुम हाँ दो ही थे एक क्लोज मार दिया एक फिनिश नहीं नहीं मैंने नहीं मारे मैंने नहीं मारे किसी को तूने नेट दिया अच्छा फिर मेरा मरा ना नेट से नॉक हाँ, फिनिश हाँ। हुआ बंदा एक स्क्वाड उसके पास ही है और और और जाओ जाओ लो है बहुत दो हेड दो हेड जाओ पर इधर है बैक डेंजर है डेंजर है दो हेड भाई कवर देना मैं भी जा रहा हूं पीछे से जाओ जाओ ये तो डल जाएगा ये तो डर गया जल गया और फट गया स्क्वाडस में ही है ग्राउंड से लेकर अंदर को देखे इन मार रहा देख कर अरे नहीं मेरे पे मेरे पे जल्दी जल्दी यार मरना रिलोड लग गया यार मार दो मार दो वो है बहुत मारा इसको पता नहीं कैसे नहीं मारा है भाई नंबर चार भाई जीरो फिर यार व्हाट इज दिस बिहेवियर ऐसे कैसे हुआ हमारे साथ कितने मार दिए हमने पंद्रह मेरे तो पंद्रह सोलह हो गए इकतीस इकतीस दस ग्यारह मेरे होंगे चालीस के आसपास मार दिए सोलो के रैप्टर भाई के हाँ। दस ग्यारह मेरे होंगे मैं थोड़ा चालीस होकर खेलूंगा तो ये सारे मार दो हो जाएंगे पचास के आसपास आधी लोग हो जाएगी वैसे ही सोच रहा था रैप्टर भाई के होंगे अभी दस बारह दस बारह सोचे थे छुपे <laughs> रुस्ता छुपा छुपा के मार रहे हो बता नहीं रहे हो सामने मारे रुको अभी देखो अभी देखो काम करके आता हूँ कुछ नंबर उतरना मत ठीक है चार बंदों के मुंह को घुमा के लेके आओ वहां से अटैक्स उठा लेना चाहिए था ले ले बग्गी ले ले नंबर चार बंदा है क्या अरे वाह सोने से सुहागा हैं ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਏ अरे भाई नहीं नहीं क्या अरे ਓ ਯਾਰ ਬਾਜੀ भाई की मेरा यार? हाथ ही नहीं घुमा यार यार फोन ही नहीं घुमा नॉक पड़ा है वो मेरा उसके अंदर एक ही बंदा है बस अरे वॉल पे लेफ्ट में वॉल पे ये रैप होगा नंबर तो <laughs> तो सारे एक ले गया awesome. awesome. एक ही गेड़ी हो जाए नहीं है नंबर और नहीं नहीं यार मैं चार्ज तीन बचे नहीं मैं चार्ज करके लो yes yes yes yes me going for charge. Battery is almost dead. सुल्टेबल बहुत भी घूम रहे हो नहीं नहीं चार्ज करके आता हूँ आधे घंटे में सामने बंदा है रिच के डाउन साइड राइट वाली करते हैं ऊपर भी आया था एक बंदा मैं चार्ज करके आता हूँ ठीक है आधे घंटे में आधा घंटा आ जाओ एक गेम खेलूंगा तो। ग्यारह बजे तक खेलता हूँ हम्म। ठीक ठीक अरे मार अरे घुस के मार दो बढ़िया अब लगा दो वो ये वो ये जिन तुम तो नहीं चला था लगा दो सीधी गाड़ी लगा दो अरे बो और लास्ट बचा है अरे क्या गिल लगा क्या हो जाएगा पीछे वाले को रिवाइव देगा ना पहले बहुत खतरनाक अबे 20 किल मार दिया आज आधी भी मार दिए नंबर 1 30 चार 45 कुछ मारती है